posebna ali pa pšenična moka. Sedaj bomo delali štrukle, pripravo testa za štrukle. Tako, uporabljamo posebno moko, prav mama. To je posebna moka za vlečeno testo ali pa navadna pšenična. Boljša je pa ta. Testo. Takla moke dam. Približno pol kilograma je to. Ene 30. Ni 30, ne ga 25 deke. Ja. ja. To je za majhen. To, da je posolim. Eh, pa pa sta, da je valo se vse kliš. Daj pa dam štiri žlice olivnega olja. Navadnega olja? Ne, to je ta. Sončnično olje? Ja. Ena. Dve. Tri. Štiri. Zdaj sem pa malo slaba naredila. Pet. Pet. Papa. Ah ja, jetzt. Dann mal ein paar. vadeci mlačne vode. Pa še malo. Zdaj začne pa mešati. to se zdaj dela vlečeno testo za štruklje. Danes bomo naredili um, sirove štruklje, lahko se naredi orehove štruklje ali kakršne koli nadev. Nadevi so lahko različni, so lahko sladki ali pa slani. Da je pa to treba tok časa dodaja če moka. Zdaj se pa začne to. Ne moram pa toliko časa gnesti, da se naprime neskledene rok testu. Zdaj pa, če boš ves cajta, da to je enak, eh, da desetet. sättet. Le se prima za roka, je treba spucat dol a na naupohneš zpět. pa mora pa sama videti rec. Zraven, koliko bo treba, da bo lahko. Da je tako bo videla. moraš pa, da ne potresaš noter. No, zdaj že lepo gre in od rok in od sklede. da was Kleider gre, pa was der Rock je za dost. Da se tudi lači vleče, če je bolj mehak. To. Zdaj pa posujem. Tako. Ko. Pa pa še tlen manj. To pa matkula še pa mečkam pa vse. In tega pa dam počivat po ure. Mama pa naprej dela. Če pa več, pa tudi... Če pa več, kot po ure, pa še boljši, rec. Da ni važno, da je tudi cela ura lahko. Tako. Prvi del... Zakrat smo naredili. No. Za namaz se pripravijo, prepražijo zlato, zlato rumeno drug zato, da se ohladijo. Prepražiš jih na maslu ali pa na margarini. Takole, zdaj je pa zlato rumeno, ugasneš, pa Mama skuta v skreda. Droftine. Je to smetano? Kislo smetano, po pa dve žlice, da ni preredka masa. Tako, zdaj pa zmeši. Da smo dan drvtine. Pa pa premešamo. Vanili. Vanili sladkor. Imam pravo opet. Prav, prav. Dva. pa malo. To je zdaj masa, ki se jo bo dala gor, potem pa še posladkamo na koncu. Tako. Zameš še sto, ampak moraš smeram pasti, da ga ne vopetneš. Tako. Papa merge școala la treceș. Pleceș. Mm, kako se lepo vleče. Pa da, lepo ležiš, ker te na rokah ne mă več. Pa ga pa tako lečeš, da razlečeš čist. Să tu te văd. Papaporeșeș, tostan. carcantes. Papá. Teraz delish. To je zdaj, ore, uh, eh, to je zdaj skutin nadev. Kaj pa, kako pa orehov nadev narediš, mama? Ja, pa pa razmašaš. Ja, ampak kako pa orehov nadev narediš? Kako, kaj bi dala, če bi delala z orehi? Eh, moraš najkaj z mlekam popati orehe, pa uh, da niso preveč eh, mokre. Pa pa vanilija eh, noter, pa vse, pa isto namažeš kot biskuta. Mhm. Enostavno z rokami smažem, zato ker je lažje kot zžita. Naša zvonka, ki dela, pa vse skuharca razmažem. Jaz imam pa čiste roke, imam pa kar z rokami. Mm, no, kako se lepo z rokam to naredila, vidiš? Pa cokram, pač kukat na te vacle tako, morate pa povedati. Ker fajn, ja. Mora, če ima te vacle tako bolj po cokr teče, pa ne pa meni. Pa vsakih lukaj še, da se kuham. azúcar. Esa para colar la posadilla. Zdaj pa ni skozi kula delaje. Jaz pa da se namatram, pa nadim kula. <laughs> Praktična ženska, vidiš? Ja. krpo. Zdaj se pa zavije v krpo, a ne? Zdaj moraš pa na tej afertik, da to prerežeš, pa daš kuhat. Ampak da v krpo zavijaš, a ne? V krpo zavijaš in ja, daš kuhat. Ja, krpo zavijaš, da daš vrela voda kuhat, ponavad pol ure. Pol ure, pa mora biti voda slana. Ja. Ja, vas voda slana, pa pa drvtence prepražiš najboljše na margarine ali pa na putrčku. Pa drvtence lepo zarameniš, pa zabeleš, pa posladkaš še, če so pred malo sladke. No, super. Tako, konc. Veš, Mjeri, kaj je tako? Ko svidla, jaz sem to obrezala. To v gostilnjak stran varžejo mi pa bolj spoštujemo hrana, pa zato tudi kaj je draga, pa to latkula posvalkam, lej, meri, pa naredim take mehne, ma ne. In mi to dama v kakšno zelenavno juha kuhati, Eh, ali pa tudi v Ajmaht, ampak moram te povedati, da Franci tega ne mara noter. Zdaj sem te pa vse povedala. Lep pozdrav te, pa velik sreče, ko boš levala. Če pa da še kaj vedla, pa pridu Slovenija, pa bova še kaj povrntali. Hvala. Por, das wieder erlebt, was der Aufsam.